Э, есть в каждом школе или в детском садике. Если вы приобретете данный костюм, то нисколько не пожалеете, так как он все равно вам пригодится. В товаре визитка интернет-магазина. И давайте рассмотрим сам костюмчик. У нас идет в комплекте ободочек вот такой вот, яркий, уже с листочками, с цветочками. И тут такое яблочко у нас. Ободок подходит на любую голову, то есть вот по размерчику регулируется. Такой вот ободочек. Далее в комплект входит на рукавнички ярко-красного цвета на рукавнике. Они вот на резиночке тянутся здесь. Такие вот на рукавнички красные. И в комплекте у нас идет платьице цветное. Также оно ярко-красного цвета э, и еще добавляются разные оттенки желтого, оранжевого. Здесь у нас уже на кофточке пришиты листочки, груша, цветочки. Здесь вот листочек на поясе пришит. Костюм качественный. Здесь как бы к юбочке уже пришита фатиновая ткань. Вот посмотрите переливаете. Также все блестит, она разного цвета. Здесь красные, желтенькие, оранжевые. Внизу подъемник, на подъемнике идет блестящая окантовка. Вот она тоже переливается, вы можете видеть. Внутри это выглядит вот так. Здесь у нас на поясе э, вставлена небольшая резиночка, тянется. И сзади посмотрим. Сзади платится выглядит вот так, и внутри резиночка вставлена. То есть по спинке регулируется. И также у нас регулируются еще бретельки. Посмотрите, на бретельках здесь есть кнопочки. Их несколько. То есть вы можете отстегнуть и перестегнуть вот их три штучки. Так как вам удобнее, платьице будет вам как раз. Далее сзади также идет шнуровочка. Вот она уже в комплекте желтого. И вы можете, если вдруг вам широко, просто как корсет затянуть, платьице будет самую пору. Вот весь костюмчик состоит, значит, из платьица, на рукавничках и головного убора. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.